हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली ईआरपी e 9 को लेकर पेमेंट रिसीव करने की एंट्री कैसे पास की जाएगी और उसके भी पहले सेल्स की एंट्री कैसे पास होगी आइए देख लेते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग बाउचर में आ गए ये अकाउंटिंग बाउचर है एंटर प्रेस किया ये आ गए अकाउंटिंग बाउचर में अभी हमको यहाँ पर सेल करने की एंट्री पास करनी है कुछ आइटम्स हमारे पास पहले से मौजूद होंगे जिनको हम सेल करके देखेंगे तो यहाँ पर F8 प्रेस कर सकते हैं सेल्स वाउचर में जाने के लिए और यहाँ पर आइटम इन्वाइस मोड में रहते हुए रेफरेंस नंबर डाल करके एंटर करेंगे और यहाँ पर डेटर पार्टी का लेजर आएगा तो यहाँ अल्ट सी करके आप डेटर पार्टी का लेजर बना सकते हैं ठीक है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर देता हूं मैं बबलू डेटर तो ये बबलू लिखा और डेटर पार्टी यानी डी दे दिया यानी साइन दे दिया कि हाँ ये पता चलता रहे कि ये डेटर पार्टी है यहाँ से संडी डेटर हम ग्रुप चूज कर लेंगे ये संडी डेटर ग्रुप चूज किया फिर maintain balance bill by bill इसको यस रखते हुए आगे बढ़ते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे फिर यहाँ पर एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कराएंगे और एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आता है जैसा कि आप जानते ही हैं तो यहाँ पे लगा दिया हमने सेल्स अकाउंट तो सेल्स अकाउंट इस तरीके से आप लगा दीजिएगा एंटर करिएगा एंटर करिएगा इसका ग्रुप क्या होगा इसका ग्रुप होगा सेल्स सेल्स अकाउंट तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जरूर रखिएगा अगर आप ग्रुप चूज करने में गलती करेंगे तो एंट्रीज सही से नहीं हो पाएंगी तो दिक्कत होगी तो ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए ये एक्सेप्ट हो गया अब हमें करना क्या है यहाँ पर वो आइटम्स देखने हैं जो जो हमारे पास मौजूद है तो सपोज कीजिए एक लैपटॉप हमें दिख रहा है शायद वही मौजूद है तो उसी को हम सेल करने वाले हैं तो चलिए उसको सेल करते हैं देखते हैं कितना आइटम लैपटॉप का मौजूद है हमारे पास तो ये लैपटॉप में आए अगर मैं एक आइटम लेता हूं तो भी ये नेगेटिव स्टॉक बोल रहा है यानी कि हमारे पास कोई भी आइटम लैपटॉप का मौजूद नहीं है पहले हम परचेज में एंट्री पास करेंगे फिर हम जाकर के सेल्स में एंट्री पास कर सकते हैं तो ये आए परचेज में और परचेज में आने के बाद यहां पर सप्लायर का इन्वेस्ट नंबर डाला एंटर पेस किया इसी डेट पर होगी परचेजिंग यहां पर कैश में परचेजिंग कर लेते हैं यहां पर सप्लायर पार्टी का नाम आएगा अगर आप कैश में कर रहे हैं तो सप्लायर पार्टी का नाम आएगा तो यहाँ पे गौरव कुमार ये डाल देता हूँ सप्लायर पार्टी का नाम एंटर प्रेस करेंगे इसका एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा स्टेट सेम रखते हैं उत्तर प्रदेश रखते हैं यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर तो यहाँ पे परचेज अकाउंट कर देंगे कुछ इस तरीके से लिखिएगा परचेज और फिर लिखिएगा अकाउंट तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट और फिर यहाँ पर ये परचेज के अंडर में चला भी जाएगा तो ये परचेज के अंडर में डाल करके एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट ये हो गया अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लैपटॉप की लैपटॉप था तो यहाँ पे सिक्सटी लैपटॉप की बात करते हैं और यहाँ पे रेट डाल देते हैं पचास हजार रुपए तो ये रेट भी हमने डाल दिया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पर जीएसटी लगाना है तो जीएसटी क्या एक्टिवेट है पहले हमको देखना होगा चेक करना होगा कि जीएसटी एक्टिवेट है या नहीं तो यहाँ से हम एक्टिवेशन चेक करेंगे यहाँ से तो चेक नहीं हो पाएगा तो यहाँ से पहले बाहर आ जाते हैं ये बाहर आ गए यहाँ से हम चेक करेंगे एफ इलेवन की प्रेस करेंगे और यहाँ से देखेंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाके ये देखिए जीएसटी नो है तो इसको यस कर देंगे और यहाँ से set oblique alter GST rate details को यस करके फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर जीएसटी आईएन नंबर पड़ जाएगा तो ये जीएसटी आईएन नंबर डाल दिया एंटर प्रेस किया चलिए इसको वेरीफाई करता है एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे आगे बढ़ेंगे यहां पर आकर के इसको यस कर देंगे ताकि हम यहां पे जीएसटी को निर्धारित कर सकें कि बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट जीएसटी हम लगाएंगे तो यहां पे 18 परसेंट लगा देते हैं ठीक है तो यहां पर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लिया कंट्रोल ए करेंगे पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा अब हम वापिस से चलते हैं कहा परचेज वाउचर में तो यहाँ वी प्रेस करके आगे परचेज वाउचर में कुछ सप्लायर का इन्वाइस नंबर डाल दिया एंटर किया एंटर करने के बाद यहाँ पर कैश में कैश रख करके और यहाँ पर जो भी पार्टी है उस पार्टी का नाम हम लिख देंगे जैसे मान लीजिए राम सिंह ये पार्टी का नाम है ठीक है जो कि क्रेडिटर पार्टी है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश रख करके रेगुलर रख देते हैं रेगुलर रेगुलर रख दिया एंटर करेंगे यहाँ पर आएंगे परचेज अकाउंट का लेजर लगाएंगे अब यहाँ पर बात करते हैं लैपटॉप की लैपटॉप था हमारे पास तो लैपटॉप ले लिया हमने और यहाँ पर क्या करेंगे 40 लैपटॉप परचेस करेंगे तो ये 40 लैपटॉप हो गया और यहाँ पर एक लैपटॉप की कीमत है पचास हजार रुपए तो ये डाल दिया पचास हजार तो बाकी यहाँ पे आ गया अब यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे क्योंकि सेम स्टेट का मामला है तो सीजीएसटी यानी central goods and service tax S SGST यानी कि state goods and service tax यहाँ पे लगाया जाएगा तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स का लेजर बना रहा हूँ और इसे डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जो भी टैक्सेस से संबंधित लेजर्स होते हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाते हैं सेंट्रल टैक्स करके यहाँ पर आकर के और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे इसको तो यहाँ पर देख सकते हैं सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया अब बात करते हैं एसजीएसटी की अल्ट सी करके एसजीएसटी का लेजर भी बना लीजिए एसजीएसटी यानी state goods and service tax duties and taxes ही रहेगा यहां पर जीएसटी करेंगे और फिर नीचे आएंगे तो यहां पर स्टेट टैक्स कर देंगे स्टेट टैक्स करने के बाद यहां पर नॉर्मल राउंडिंग करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो ये देख सकते हैं यहां पर ये भी आ गया है अब हमें क्या करना है यहां पे नरेशन डालना है नरेशन में क्या डालेंगे द गुड्स कुछ इस तरीके से लिखेंगे the goods have been purchased purchased okay ये हो गया एक्सेप्ट करा लिया इसको तो ये तो परचेज की एंट्री हो गई लेंगे यहाँ पर सेल्स की एंट्री पास करेंगे उसके बाद रिसिप्ट की एंट्री तो सेल्स वाउचर में आ गए यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दिया एंटर किया यहाँ पर एक डेटा पार्टी हमने बना रखा था तो उसी को ले लेते हैं डेटा पार्टी का लेजर लगाने का मतलब ये उधार की सेलिंग हो रही है ठीक है यहाँ पर आए यहाँ पर क्या करेंगे लैपटॉप ले लेंगे तो ये लैपटॉप ले लिया छियालीस लैपटॉप है हम इसमें से 30 लैपटॉप सेल कर देंगे और एक लैपटॉप की कीमत रखेंगे सत्तर हजार रुपए यानी एक लैपटॉप पे बीस हजार फायदा ठीक है ये हो गया यहाँ पर आएंगे सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी लगाना है यहाँ पे लगा दीजिए ठीक है तो ये बाय डिफॉल्ट लग जाएगा अपने आप ठीक है जो आया था उसी के हिसाब से ये लग जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे the goods have been narration में सोल्ड सोल्ड यानी बेच दिया गया ठीक है एक्सेप्ट करा लिया अब जो ये उधारी में माल बेचा गया उसके पैसे की प्राप्ति आपको होनी है पैसा प्राप्त होगा पैसा रिसीव करेंगे ना कि फ्री में भेज देंगे तो पैसा जो रिसीव करना है उसकी एंट्री होगी रिसिप्ट बाउचर में ठीक है अगर वहां पर बात करते वहां पर तो हमने कैश कर लिया था परचेज में अगर हम क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा देते तो वहां पर पैसा पेमेंट करना होता ध्यान दीजिएगा यहां पर पैसा रिसीव करना है तो F6 प्रेस कर लेते हैं रिसिप्ट बाउचर में आने के लिए अब ये डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में आ रहा है यहां पर कैसे क्या करना है वो बता देता हूं आपको देखिए जो डेटर पार्टी है ध्यान दीजिएगा जो डेटर पार्टी है यानी ये जो डेटर पार्टी है यहां पर आएंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के चौबीस लाख अठहत्तर हजार रुपए यहाँ पे आ रहे हैं तो यहां पर हम चौबीस लाख अठहत्तर हजार रुपए डाल देते हैं ताकि ये पैसा पेमेंट हो जाए यानी कि ये डेटर पार्टी द्वारा दिया जा रहा है ठीक है क्योंकि बैंक से पेमेंट करना है चेक से पेमेंट करना है जो भी है तो यहाँ अल्ट सी करके एक लेजर बनाते हैं ठीक है यहाँ पे लिखता हूं मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ध्यान दीजिएगा अभी हमने इसमें कोई भी रिसीविंग इस बैंक में कराया नहीं है ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट कौन से अकाउंट में बैंक अकाउंट में जाएगा तो ये बैंक अकाउंट हो गया यहां पर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे ठीक है ये बैंक अकाउंट नंबर हो गया एंटर करेंगे आईएफएससी कोड वगैरह जो भी है वो डाल सकते हैं यहाँ पे चेकबुक इशू करना है तो यहाँ पर किस नंबर से स्टार्ट होगा वो आपको देखना होगा एक दो तीन चार पांच छः ये कर लिया हमने एंटर किया और फिर यहाँ पे कर देते हैं छ छ छ ये हो गया ठीक है तो यहाँ पर कुल मिला के इतने चेक इशू हो गए बबलू ये हो गया एंटर करेंगे और यहाँ पर आकर के चेक की प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं फिलहाल यहाँ पे छोड़ते हैं एंटर प्रेस करते हैं इसको एक्सेप्ट कराते हैं तो ये एक्सेप्ट कराया हमने तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अब डेबिट हो रहा है ये किया हमने यहाँ पर आ, एंटर करते हुए आएंगे यहाँ पे बैंक का नाम डाल देंगे स्टेट आएंगे तो ये स्पेसिफिक स्पेसिफाई बैंक नेम यहां पे करेंगे S T A T E state bank of India ये डाल दिया एंटर किया और यहां पर एंटर करते हुए इसको करा लेंगे क्या एक्सेप्ट ठीक है क्या कराएंगे एक्सेप्ट कराएंगे तो ये चौबीस लाख अठहत्तर हजार रुपए पूरा रिसीव करा दिया गया